言ったでしょ新米扱いしないで撃て 曇りし生きったさあ行くぞ 基本は格闘だ武器や装備に頼ってはいけない Jason の痛みずっと待っていたもっと痛みをくれもっともっとだそうだ懐かしいこれだこの の場 の心が読めない確かに貴様は大したやつ かし貴様の弱点は分かってるさあメリルこの男の前で自分の頭をぶち抜くんだやめろメリルそんなバカなクソ どうぞ。